प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार स्वतन्त्रता र प्रकाशनको अधिकार छ बिना कुनै हस्तक्षेप मत ग्रहण गर्न र बिना रोकटोक कुनै माध्यमद्वारा मत प्राप्त गर्ने खोज्ने र प्रसार गर्ने अधिकार निजलाई हुनेछ धारा उन्नाइस